今年のハマスマラッシュ演舞テーマ「大地の響き」空海風そして我々が今踏みしめる母なる大地さあ皆様耳をお澄ませください聞こえてくるでしょう我らハマスマラッシュの熱き鼓動がそう 大地の響きが構えて川崎落第市に浜島あり ほっほっほっよいよさはははせいはほっよいよさそれそれそれそれははははよいよさそれそれそれそれせいはせいはせいは 地を与え繰り返す式には種をまきやがて来る春に花を咲かせ浜スマラしここに さあ来たぞ川崎落第市これがハマスマラ 振りを拾いしたい心を取と戻ろうと思う大地のもと灰にれる我らかますが伏線の時と億満の涙この星に命は宝はないか返す式は垂れ捨てれいかそれゆえに巡る春に話せいかこれだけのせいか心を開いたしさが湧いた今傷なないか空見上げないか砂をつかみたい日に夢を描いたあなたの笑顔に出会うため ありがとうございました。浜マスマラッシュの皆さんでした。